evolúcie človeka, ale naopak veľmi rozsiahla zmeny, čo sa týka kultúrnej evolúcie, teda zmeny prostredí, v ktorých človek e, vyrastal a ktoré ho formovali. E, súvisí to hlavne s rozvojom e, znalostí, ktoré človek postupne získaval a s rozvojom technológií. Už od začiatku ale dochádzalo k tomu, že tento rozvoj technológií bol mierne napred oproti zmenám ľudskej spoločnosti. To spôsobovalo E, stále sa nám vyšujúce problémy a v dnešnej dobe to vyvrcholilo vlastne problémami systémy, ktoré máme dnes. Súčasne e, s, e, kultúrnym, s kultúrnou revolúciou alebo zmenou kultúrneho prostredia dochádzalo i k zmene systémov hodnot, ktoré človek vyznával a podľa ktorých sa riadil a ktoré ho formovali. Ak sme teda dospeli až do dnešného štádia, keď základnými hodnotami je materializmus, a meritkom úspechu je získavanie bohatstva, vplyvu a moci, tak eh, sme k tomu dospali určitým, určitým vývojom cez rôzne tieto štádia a zmeny kultúry. Ak vlastne si myslíme, že je niečo neporiadku v tomto systéme, tak to znamená, že je niečo neporiadku i s nami, vzhľadom k tomu, že my sme tí, ktorí eh, tento systém udržujú. Môžeme povedať, eh, že ak tento systém funguje alebo pracuje, pracuje preto, že pracujeme aj my na toto slova slova zmysle, pretože práca výmenou za určitý príjem je vlastne tou korovou toho mechanizmu, eh, ktorý, ktorý poháňa dnešnú ekonomiku. Ak hovoríme o kultúrnej evolúcii, tak eh, môžeme hovoriť o tzv. memoch. Ak si zoberieme geny, tak geny eh, vlastne prenášajú biologické údaje z osoby na osobu prostredníctvom dedičnosti. Memy naopak prenašajú kultúrne údaje, myšlienky z človeka na človeka prostredníctvom ľudskej komunikácie vo všetkých formách. To znamená, to, čo nám, nás najviac formuje, uh, sú práve memy, pretože geny prenašajú údaje ako napríklad farba vlasov, farba očí alebo konštitúcia tela, ako stavba tela. Napriek tomu memy určujú, ako sa budeme správať k sebe okoliu, aké hodnoty budeme vyznávať. Hm, rovnako ako geny môžu mutovať a spôsobujú rôzne nedoce stavy, ako napríklad je jav rakoviny, takisto kmeň môžu mutovať a vytvárať rôzne referenčné rámce, ktoré eh, môžu spôsobovať tiež újmu na, eh, na človeku samotnom alebo na spoločnosti, v ktorej človek žije. A rovnako ako je rakovina častočne poruchou imunitného systému, tak i tieto sociologické tradície, ktoré pretrvávajú stále rastúcich problémov spoločnosti, často po celé generácie by bolo možné nazvať poruchou systému hodnot. E, v súvislosti so sociologickými tradíciami, ktoré pretrvávajú, tak niektorí ľudia hovoria aj o somovajsomov reflexe, ktorý môžeme definovať vlastne ako tendenciu odmietnutia nového dôkazu alebo no- nové znalosti len na základe toho, že to odporuje zavedenej norme alebo presvedčeniu. Ak hovoríme o e, sociologických tradíciách, tak eh, nevyhnutne musíme hovoriť aj o tzv. inštitúciách, ktoré sme si vytvorili. V podstate eh, v momente, kde, keď je nejaký súbor myšlienok zverejný dostatočného veľkému počtu ľudí, stane sa inštitúciou. A potom, čo sa stane táto inštitúcia nejakým spôsobom dominantná a existuje dostatočne dlhú dobu, môže byť považovaná už za zavedenú inštitúciu. Takže vlastne tie zavedené inštitúcie sú nejaké sociálne tradície dané ilúziou stálosti, a čím dlhšie trvajú, tak tým majú e, častejšie silnejšie obranu svojho práva na existenciu vo väčšine kultúr. Ak sa pozrieme na zavedené inštitúcie, ktoré dnes bereme ako samozrejmosť, napríklad finančný systém, právny systém, politický systém, náboženské systémy alebo aj nejaké také menšie ako napríklad materializmus alebo manželstvo, tak si musíme pripomenúť, že žiadna z týchto myšlienok nie je vlastne reálna v fyzickom zmysle slova, sú to len dočasné štruktúry, ktoré sme si vytvorili v určitom časovom období, v určitých podmienkach, aby nám nejak slúžili, ale vlastne v dnešnej dobe už nemusia plniť tú svoju e, pôvodnú úlohu a môžu nám spôsobovať viac e, problémov ako prínosu v dobe, ktorý, keď boli vytvorené. Takže vlastne ako by sme sa mohli oprostiť do tohto spôsobu myslenia, opustiť tieto inštitúcie a posunúť sa ďalej. Tržný kapitalizmus, zatiaľ čo je pravdepodobne hlboko oddelený od fyzickej reality a je vlastne zdrojom väčšiny dnešných problémov, ktoré máme vo svete, tak udržuje práve sám seba pomocou týchto zavedených inštitúcií a systému hodnot, ktorými je spoločnosť formovaná a všeobecne je vedená spoločnosť v obrane týchto tradícií a hodnot. A sú čím, práve čím ďalej, tým sú menšie, pretože samotná porucha systému hodnot je spojená vlastne s kritickým prežitím človeka v dnešnom, v dnešnom svete, ako s kritickým prežitím človeka samotného. Hovoríme, že človek má skutočnú povahu, i keď to nevyzerá na 100% univerzálne, tak niektoré tlaky a stresy môžu e, vytvárať e, vážne spoločenské zdravotné problémy, takisto ako psychické i fyzické. Rovnako tak, ako ak naše hodnoty podporujú nejaký spôsob chovania, ktorý nie je v s našou fyzickou držiteľnosťou na, planete Zem, tak samozrejme môžeme očakávať tiež narostajúce problémy na úrovni životného prostredia. Ako by sme sa teraz z tohto systému alebo z, to, z, z týchto zavedených mohli dostať, aby sme sa vlastne mohli posunúť ďalej. Uh, Ukazuje sa, že najlepším riešením je celková zmena socioekonomického systému, teda systému, z ktorého vychádzajú, z ktorého vychádzajú nové hodnoty. Takýto udržiteľný sociálny systém musí mať práve udržiteľné hodnoty, ktoré umožňujú udržať jeho štruktúru. Otázka je ale, na čom by mali byť tieto hodnoty postavené, alebo čo by malo byť meritkom toho, čo je udržiteľné alebo nie. Eh, čo sa týka udržiteľných hodnôt, tak musíme si určiť nejaké meritko, alebo podľa čoho by sme určovali, čo je udržiteľné alebo čo, eh, čo nie je udržiteľné v novom systéme. Ak by sme posudzovali, čo je udržiteľné z hľadiska kultúry, eh, tak v tomto prípade hovoríme o kultúrnom relativizme, keď vlastne rôzne kultúrne skupiny vytvárajú odlišné vnímanie pravdy a reality. To sa samozrejme mení kultúru do kultúry, takže asi ťažko to môžeme brať ako vhodné meritko. Veľa ľudí hovorí o tom, že eh, mali by sme eh, dodržavať nejaké morálne pravidla alebo držať sa morálnych zásad. V tomto prípade ale problém s tým, že eh, sa to uplatňuje tzv. morálny relativizmus, ktorý súvisí s odlišťosťou toho, čo je považené za správne alebo etické. Takže tiež naše, naša ľudská spoločnosť v rôznych časových obdobiach považovala Eh, rôzne veci za, eh, za správne alebo za etické. A preto, čo pred, pred časom bolo, bolo normálne, tak už dneska napríklad nemusí platiť. Takže ani toto meritko asi nebude to práve. Zatiaľ sa ako najlepšia ukazuje vedecká metóda, eh, ktorá vlastne sa snaží prispôsobiť prírodným zákonom a tomu, čo funguje, nefunguje. Táto vedecká metóda funguje bez hľadu na kultúrne prostredie, alebo morálne prostredie danej spoločnosti a vlastne tie prírodné zákony platia stále. Mení sa len uh, úroveň našeho porozumenia, porozumenia týmto prírodným zákonom a nášho prispôsobenia. Takže vlastne stavíme na tom, čo funguje v danej dobe, ale čo nefunguje. to, čo každý z nás si z pravidla praje prežiť a to v nejakom zdravom stave a je samozrejme pripravený, ak je potreba braniť toto svoje prežitie, seba zachová v súčasnom eh, systému, v súčasných ekonomických podmienkách zbytočne rozširuje túto tendenciu na spôsoby, ktoré eh, silne brzia sociálny pokrok a riešenie problémov. V skutočnosti sa dalo povedať, že táto krátkodobá seba zachová eh, je na úkor nejaké dlhodobej integrity. A práve najzretelnejším príkladom tohto javu je základná povaha hľadania a udržania príjmu. Ak hovoríme o, hľa- o jave hľadania udržania príjmu, tak e, tento jav spôsobuje veľa nežerúcich e, modelov správania, či už je to na strane zamestnávateľov alebo zamestnancov. Na strane zamestnávateľov, e, ak vlastne firma získa nejaký podiel na trhu, tak už prestáva byť nejakou svojou inštitúciu a stáva sa prostriedkom podpory života pre všetkých zúčastnených. To znamená pre zamestnancov a samozrejme i pri, pre tých zamestnávateľov. Už je tam určitý záväzok a pretože sa strava zdrojom príjmu vlastne pre všetkých zúčastnených. Súčasťou toho ale je samozrejme konštantný boj s konkurenciou o rovnaký spotrebiteľský trh. Pretože tým, že firma získa svoj podiel na trhu, tak je pravdepodobné, ak nejde nejakú dieru na trhu, že uh, zoberie tento podiel nejakej inej firme. Tá sa samozrejme tomu môže brániť a nastáva konkurenčný boj, ktorý e, môže byť vo forme znižených cien alebo iných vhodných praktík. Takže tento boj je konštantný a e, do, do, do tej doby, ktorej sa firma nestane úplne dominantnou, alebo do tej doby, ktorej vlastne neprijal ten príjem, tak tento boj musí trvať. A potom e, ďalší boj, ktorý táto firma musí zvádzať, je e, boj s inováciou a zmenou samotnou. Pretože e, ako boje s inými firmami na trhu a chce si udržet ten svůj podíl, tak samozřejmě, ak nějaká firma príde s jinou technológiou, která je lepší a by sa mohli ľahšie presadiť, tak samozrejme musí bojovať pri tej zmene, pretože musí zabrániť e, tomu svojmu na trhu, ktorý by strátila. Z hľadiska zamestnancov sú tam e, rovnaké, rovnaké výjavy, alebo deje sa skoro rovnako, rovnaké činnosti ako z hľadiska zamestnávateľov. Tiež je to prostriedok podpory života pre zamestnancov, pretože samozrejme tým, že zamestnanci eh, pracují vo firmy, která má určitý podiel na trhu, tak je, je pravdepodobné, že mají eh, touto formou získavajú prostriedky podpory života pre seba. Ale takisto vo firme dochádza aj k konkurenčnému boji o pracovnú pozíciu, pretože niekto nemá svoje pracovné miesto isté a neustále musí dokazovať svoju užitočnosť pre firmu. To znamená, že ak eh, je na danú pracovnú pozíciu viac zaujemcov, tak vždy môžu vybrať len jedného a ostatní vlastne sa dostanú do pozície, ktorá by nemohla, nemusela byť pre nich nejak prínosná. A takisto zamestnanci zvádzajú boj s inováciou a zmenou, pretože posledné, čo zamestnanec potrebuje na nejakej pozícii, ktorú sú, si vo firma vydobila, ktorá prináša príjem, tak je nejaká zmena, ktorá by mohla viesť k tomu, že by o tú pozíciu prišiel napríklad typickým príkladom je technologická nezamestnanosť. V dnešnej dobe, keď stroje e, nahradzujú ľudí alebo ľudskú prácu, a vlastne človek naďalej nie je potrebný. V súvislosti e, s javom hľadania udržania príjmu by som chcel spomenúť dva príklady. E, Jedným z nich je oblasť nízkopríjmových pracovných pozícií, ktoré sa pohybujú často na hranici minimálnej mzdy alebo je to minimálna mzda. Vlastne tieto pozície sú charakteristické, charakteristické tým, že uh, eh, nie je tam nejaký zvlášť veľký záujem o tieto pozície, teda ľudia tam nenastupujú, pretože by to chceli robiť, ale pretože sú s tomu štruktúrálne znutení. Uh, ak môžu, vyberú si nejaké iné povolanie, pretože ak je motivácia o zisk, tak samozrejme pozície s minimálnou mzdou nie sú moc motivujúce. Navyše k tomu prispievajú to, že ľudia, eh, ktorí sa stanú do pozície, keď musia zobrať takúto prácu, tak spravidla majú problém zabezpečenia nejakých základných svojich životných potrieb, či už je to bývanie, alebo strava, alebo doprava. A tým pádom sú často prinútení si brať e, požičky a tým sa dostávajú do dlhovej pasce. Takže snaha o vymanenie z tejto, z tejto pracovnej pozície e, je často narušovaná aj tým, že vôbec majú problém platiť dlh a nemôžu zanechať ani túto pre nich mizernú prácu, pretože by im to spôsobilo problémy ďalšie, hlavne spolu so splácaním toho dolu, nehovoriac o zaisťovaní svojich základných životných potrieb. Človek ale keď pracuje v podobnom prostredí, to znamená prostredí, e, kde ho tá práca nebaví, kde vlastne nechce robiť, kde je k tomu strukturálne donútený, tak nič ho nemotivuje k tomu, aby podával nejaké veľké výkony, No, pak podáva maximálny výkon eh, do úrovne, keď je vlastne dostane za ten svoj výkon nejaké ocenenie, to znamená, stačí, aby to bolo ocenené a viac námahy vykladí na klavy na klav, nemusí proste niečo k tomu nemotivuje. Takisto na druhej strane toto prostredie ale vytvára aj nežerúce, nežerúce prejavy u ľudí, či už po fyzické a psychické stránke. Po psychické stránke je to vlastne permanentný stres eh, z toho, že vlastne vykonáva prácu, ktorú nechce a navyše ju musí vykonávať, pretože sa dostal do situácie, kde často ju možnosť nemá alebo si myslí, že nemá. Takže to vyvolalo vlastne permanentný stres a u ľudí e, naopak začnú prevažovať vlastnosti, ktoré sú nerujúce napríklad agresivita alebo depresie. A často sa uchýli k rôznym podporným látkam, ako je napríklad alkohol, e, lieky proti depresiám alebo, e, alebo rôzne drogy, či už legálne alebo nelegálne. Takže vo výsledku eh, ten človek nie len, že eh, sa ničí fyzicky, i psychicky, ale navyše ešte eh, riskuje to, že stratí tento pre neho mizerný príjem a dostane sa do, zase do iných problémov a spadne ešte úplne nižšie, keď je to ťažko už niekedy padnú nižšie. Takže vlastne Eh, na tomto príklade vidíme, že ak vezmeme človeka a dáme ho do nevyhúceho prostredia, ktoré ňom pôsobí takto deštruktívne, tak nemôžeme potom očakávať, že ten človek sa bude na vonok prejavovať nejak radosne spokojne a že bude mať eh, spokojný život a že bude uznávať nejaké hodnoty, ktoré potrebujeme vlastne k nejakej zmene. Druhý príklad eh, súvisí zase s trošku iným oborom a je to vlastne skôr kancelárske pozície, ktoré sú v niečom veľmi odlišné a v niečom zase eh, podobné tým predchádzajúcim. Eh, Peter Fleming, autor knihy Mystery of Work, eh, ktorý napísal článok ohľadne zamestnanosti v dnešnej dobe a spôsobu zamestnanosti v dnešnej dobe, tak povedal, že ak chcete vidieť ľudí, ktorí nič nerobia, tak sa chodte pozrieť do veľkej korporácie. Mám v tomto pravdu, pretože veľké korporácie Eh, majú pre, eh, pre, pre tento predpoklad viac, viac podmienok hodných. Za prvé je tam veľa ľudí, to znamená, eh, ľudia, ktorí nič nerobia, tak nie sú tak vidieť, sú viac anonimní. Potom v prípade, že je tam veľa ľudí, tak samozrejme sú tam niektorí, ktorí majú rôzny stupeň motivácie a tú firmu vlastne potiahnú ďalej, takže vlastne na týchto ľudí záleží na tých druhých trošku menej. A za ďalšie, firma, ktorá je veľká korporácia, má väčšinou veľkú moc a prostriedky k tomu, aby získala, a udržala svoj podiel na trhu, to znamená, aby zaistila svoj príjem. Takže tí, títo ľudia proste nemusia, nemusia vykonávať nejakú takú činnosť, ktorá priamo vedie alebo bytelne vedie k udrženiu tohto príjmu. V malej firme je to naopak, tam proste každý človek pekne vidieť. A v neposlednej rade je to i to eh, v veľkých korporáciách, že eh, sú dosť vidieť pomerne na verejnosti, často sa aj prezentujú na verejnosti a preto musia eh, ukazovať nejaký svoj dobrý obraz alebo vytvárať dobrý obraz. A samozrejme musia, alebo chcú, alebo často plniť rôzne požiadavky legislatívy vo väčšej miere ako malé firmy, pretože sú viac pod dohľadom a samozrejme v rámci konkurenčného boja se snaží získať výhody a tými výhodami jsou v dnešnej dobe rôzne různé certifikáty alebo rôzne osvedčenia eh, na činnostiach, ktoré napríklad konkurencia nemá, alebo sa už stali medzi tým štandardom. Takže vlastne títo ľudia, eh, o ktorých hovoríme tieto pozície, sú často, často práve obsazujú tieto pracovné pozície, eh, kde majú zaisťovať tieto podmienky, či získania rôznych osvedčení certifikátov alebo zaistenia požiadavok legislatívy, a vlastne často oni sami nevedia ani čo je od ich pozície očakávané na to, aby to vedel nejaký uh, ich zamestnávateľ od tej, tej spoločnosti. Proste vedia, že tie požiadavky je potreba plniť a že potrebujú na to nejakého človeka, ale čo ten človek vykonáva alebo nevykonáva, je už uh, úplne, úplne iná vec. Hlavne, že je to plnené na onok a že proste to je. Uh, niekto, ak, ak uh, pracuje proste fyzicky a nezastaví sa celý deň, tak e, logicky si môže povedať, že tak je to fajn, ako keď nikto nemá nič robiť ešte to za, za to dobre zaplatený. Na druhej strane ale, keď sa pozrieme na tieto pracovné pozície, aby sme si vyskúšali sedieť ste v kancelárii pred počítačom 8 hodín s tým, že musíme, musíme e, vykonávať nejakú prácu alebo, alebo proste aspoň simulovať na to, že vykonávame nejakú prácu, a nemôžete sa ako bežne doma pozrieť na internet, alebo si pozrieť film, alebo si hrať nejakú hru, tak e, vlastne predstierať prácu 8 hodín denne, 5 dní v týždni je pomerne vysilujúce. A vlastne tieto ľudia často môžu byť psychicky viac vyčerpaní, unavení z tej práce ako ľudia, ktorí fakt celý, celý deň pracujú. Toto, táto, toto vykazovanie pracovnej činnosti je proste nutné, pretože je s tým spojený ich, e, ich spojený ich prežitosť, znamená udržanie toho príjmu. To samozrejme žiadny zamestnávateľ by asi nebol rád, ak by vedome vedel, že tí ľudia proste nič nerobia, alebo väčšinou svojej pracovnej doby nič nerobia. Takže títo ľudia musia vynakladať obrovské úsilie na to, aby ste neustále dokázali svoju cenu pre tú spoločnosť. A vlastne trpia tým, že často, často na túto činnosť a často aj nezmysl, spoločenský nevýznamnú svoju pozíciu alebo prácu vynakládají obrovské úsilie a sú z toho pak psychicky hodne unavení. E, ďalšou, ďalšou takou oblasťou, ktorá súvisí vlastne s tým e, pocitom uznania alebo snahou pocit uznania, e, sú, je vlastne to, že v tržnom systéme musíte vyžadovať nejaké uznanie, aby ste dostali odmenu. A I napriek tomu, že rozumov jasné, že žiadny jednotlivec nič nevymyslel, a sám zároveň skutočne, že všetky znalosti sú sférové generované neustále sa priebo času kumulujú, tak e, tržná ekonomika je práve charakterizovaná vlastníctvom, vytvára tendenciu nielen znižovať tok informácií dôležitých pomocou napríklad patenta obchodných tajomstiev, ale tiež podporuje myšlienku duševného vlastníctva a to i napriek tomu, že e, tá predstava samotná je úplne milná. Takže vlastne ľudia, ľudia tiež musia dokazovať svoju cenu na trhu tým, že niečo, niečo pokladajú za svoju myšlienku, vyhlasujú, že to je ich myšlienka a za to požadujú nejaké ocenenie. Je to ale práve problém v tržnom kapitalizme, pretože postoj, v ktorom vidia ostatní ľudia svet a ostatných ľudí len ako čistý prostriedok, ako pre seba alebo pre určité skupiny, doby dotržená tržená s ostatnými je to práve hnacou psychologickou deformáciou, ktorá sa prejavuje či už v romantických vzťahoch, v priateľstve, v rodinných štruktúrach, vo vzťahu e, k štátu, k nacionalizmu a podobne, ale tiež vo vzťahu k životnému prostrediu. E, keď sa vlastne snažíme využiť a prihľadať nejaké zdroje fyzického prostredia pre nejaký krátkodobý prospech a výhodu. Na všetko, na všetko sa pozeráme len z pohľadu, čo z toho môžem ja osobne získať. Bolo ale vypozorované, že tí, ktorí dosiahli úspechu, tzv. úspechu v obchodnom slova zmysle, sú často necitliví a bezohľadní. Všeobecne vlastne sa dá povedať, že strata empatie u tých, ktorí dosiahli tak, takéhoto úspechu, je e, jasná, pretože vzhľadom na poruchu systému hodnot, tzv. konkurenčným prehľadaním, ktorá je priamo štruktúrálne v tržnom systéme, tak ak by sa takto nesprávali, tak vlastne ten svoj podiel na trhu by nezískali. Teda jedno podmienuje druhé. Ak ste ne, e, necitliví a bezohľadní, tak tým skôr získate podiel na trhu a tým pádom to viac odlišťuje a odlišťuje. Strach e, spojený so stratou živobytia e, potlačí tak má všetko ostatné. A dokonca je ten najviac etický a morálny človek, ktorý čali riziku, že by nemusel prežiť, to znamená, že by stratil príjem v tomto systéme, tak obvykle dokáže spravodniť opatrenia, ktoré by mohla, mohli byť považované práve za skorumpované alebo nejak morálne vhodné. Tento tlak je práve konštantný a je z časti zdrojom obrovskej trestnej činnosti a sociálnej paralýzy, ktorú nemôžeme vo svete vidieť. Práve samotný pojem úspechu je v dnešnej kultúre samo sebe často spojovaný s materiálnym bohatstvom. Práve sláva, moc a ďalšie gestá, ktoré vyvolajú nejakú pozornosť verejnosti, uh, sú spojené s materiálnym bohatstvom. Byť chudobný znamená byť často nenávidený a prehľadaný, zatiaľ čo byť bohatý znamená byť obudovaný. Tak Varo, v celom sociálnom spektre sa s týmito ľuďmi z bohatých vrstiev zachádza nesmerným špektom, keď vlastne niekedy je ich prínos No spoločensky diskutabilný. Práve triedy a triedny boj sú prirodzeným výpadom tohto vlivu ako Hamutové asociácie k moci a bohatstvo. Ak hovoríme o materializme, tak s materializmom je spojená aj chamtivosť. Termín chamtivosť je často používaný k rozlišovaní medzi tými, ktorí využívajú zdroje skromne a tými, ktorí ich využívajú nadmerne. Chamtivosť je ale teda relatívny pojem, rovnako ako byť bohatý je relatívny pojem práve termín relatívna deprivácia sa vzťahuje k pocitu nespokojnosti ľudí, ktorí sa práve zrovnávajú so svojim postavením s ostatnými a uvedomujú si, že majú menej z toho, o čom sú presvedčení, že im náleží. A práve tento psychologický jav nezná, e, nepozná koniec a vlastne ak ma niekto ako meritko úspechu materiálne bohatstvo, tak proste nikdy, nikdy nemôže byť spokojný a môže to spôsobovať ťažké psychické problémy. S materializmom tiež súvisí eh, problém marnivosti. Vlastne v našej, eh, v našej spoločnosti eh, je marnivosť dôležitá pre náš systém, pretože vlastne marketing a reklama vytvára permanentný pocit nespokojnosti, či už s tým, čo máme, alebo aj s nami samotnými. A tým, tým, tým nám vlastne vytvára nekonečné, to sa povedať, nekonečné množstvo chtíčov. To znamená, že my Ehm, musíme byť márniví, aby tento systém fúkal, proste neustále musíme nakupovať, nakupovať, nakupovať, aby sa tento systém nezastavil, aby proste prestal fungovať. Výsledkom je tiež obrovské množstvo odpadu zbytočným vyrábaním, ehm, pokrivený systém hodnot alebo informácie systému hodnot, keď sa napríklad vytvárajú výrobky pre rôzne spoločenské triedy a už ehm, v tomto, už v tomto momente dochádza vlastne triednemu boju rozdeľovaniu, pretože nie každý si môže dovoliť toho, čo vyššie trieda. A vlastne schopnosť nakupovať výrobky vyššie triedy značí i určité postavenie v spoločnosti. smutné je to, že trh vlastne nerozlišuje medzi tým, čo je potreba a čo je chtíč v ich základnej psychológii. Čo je vlastne jeden z argumentov na obhajobu tohto systému. Pretože tento systém je postavený na tom, eh, že ľudia majú nekonečné množstvo chtíčov. To znamená, že neustále budú niečo chcieť. A pretože eh, Zem eh, má obmedzené množstvo zdrojov, tak nie každý môže tieto zdroje dostať k dispozícii a tým pádom potrebujeme nejaký distribučný systém, ktorý by vedel oceniť, kto má právo alebo môže dostať tieto zdroje alebo nie. Takže vlastne ten problém marnosti je zakladá na, na jakých predpokladoch o, o ľudskej psychike. Preto bude súčasťou tohto hodnotového posunu alebo nejakého zmeny hodnot na práv, práve sociologických škôd napáchaných psychológiou vrodenou tržnému orientovaným spôsobom života a tým pádom materializmu. Relatívne vysoký životný štandard môže byť dostupný pre všetky ľudské bytosti, často za predpokladu vlastne toho hodnotového posunu od našich nejakých vzorov typických pre dnešok, e, čo je plýtvanie a zbytočne míňanie suroviny ľudského času a energie. Je teda dôležité zdôrazniť, že materializmus, v ktorom momentálne žijeme, je priamo odpovedou na vlastne ekonomickú potrebu udržať peniaze v pohybe. Až tak, ako je to len možné. Práve rola obchodu, tak ako ho poznáme, je alebo spokojiť existujúce ľudské chtíče, ale popri tom vytvoriť nové, aby proste ten ten obchod sa nikdy nezastavil, aby to nakupovanie neustále vlastne pretrvalo. Ako ale môžeme zmeniť vlastne myslenie ľudí alebo ich hodnoty, aby, sa, eh, aby sme prešli vlastne z tohto materializmu a neveselného plýtvania zdrojmi niečomu držiteľnejšiemu. Eh, dôležité je, že myšlienky ľudí sú obmedzené ich vstupmi, to znamená vzdelávaním. Ak je nejaké osobe daná malá znalosť o svete, tak takisto i rozhodovací proces bude rovnako obmedzený. preto sú je vnímanie nejakých ľudských možností alebo to, čo, čo je človek schopný alebo čo by mohol robiť, súvisí so znalostnými, ktoré sme si osvojili. Ak tradičné vzdelávacie a sociálne inštitúcie prezentujú všetky nejaké možnosti alebo sociálno-ekonomické variácie v rámci nejakých omezených referenčných rámcov, to znamená dávajú len to, čo oni chcú, tak ľudia pravdepodobne príjmú tieto predpoklady a budú ich uchovať vo svojom myšlení a praxi. To znamená, proste ani tak rozhodovať nemôžu, pred nimi možnosť rozhodovania nemajú. V tomto prípade sa jedná o priame potlačovanie možností, keď vlastne vládnu sa trieda chce obmedziť nejaké narušenie zo strany spodnej triedy, tak práve pracuje na tom, aby obmedzila predstavu ľudí o tom, aké sú jej možnosti alebo čo všetko by mohli dokázať. Napríklad technická efektivita, ktorá je dnes na technickej a vedeckej úrovni možná, by mohla v prípade, že by bola správne aplikovaná, zaistiť vysokú životnú úroveň každému človeku na Zemi spolu s, s odstranením práve tých nebezpečných a monotónnych prácí, o ktorých sme hovorili, tých nízkopríjmových, prostredníctvom napríklad kybernetickej mechanizácie. V dnešnom svete straví väčšina e, ľudí e, život tým, že vykonáva svoje povolanie a spí. Práve veľa z týchto povolaní sa mne tešia veľké obľúbe a sú prokazateľne irrelevantné vzhľadom na skutočný osobný a spoločenský prínos alebo e, osobný rozvoj toho konkrétneho človeka. E, tie nástroje, ktoré vlastne sa používa tá hodnota trieda, alebo ktoré sa používajú, tak sú najčastejšie médiá, ktoré vlastne sprostredkovajú e, tú informáciu v takej podobe, aká je potrebná, aká je potrebná podať. To znamená, že ak médiá fakt podávajú len ten druh informácií, ktoré, ktoré chcú, tak ľudia proste nemajú možnosť, ak nesledujú iné informačné zdroje, ste ani inú možnosť vybrať. Samozrejme, e, ak sa pozrieme do histórie, tak e, tá je plná rôznych dostavujúcich prechodných myšlienok a e, tento intelektuálny môj je úplne prirodzený a nevyhnutný pre ľudský stav, pretože neexistuje nič tak, také, ako je absolútne porozumenie. Ale právě rozpoznanie našeho intelektuálneho vývoja ako nejakého procesu bez konca, otvorenosť novým informáciám, ktoré nám pomáhajú lepšie nás zladiť so samotným, samotným, e, samotným prírodným a udržiteľným postupmi, je práve to, o čo by sme sa mali snažiť a čo je vlastne potrebné e, či už v osobnej alebo v spoločenskej rovine, ak očakávame nejakú zmenu k lepšiemu a vlastne chceme, aby, aby, aby sa ten náš systém posunul do toho držia. con los apodemos.